Velkommen til denne eh, delen av kurset som skal handle om kildekritikk. Altså det å kunne vurdere de kildene og den informasjonen man bruker. Altså å kunne skille det som er bra fra alt det andre. Aller først, smak litt på ordet kritikk. Det høres litt negativt ut, ikke sant? Som om det er noe man vil unngå. Hvis noen sier eh, jeg stiller meg kritisk til forslaget fra regjeringa, så betyr det gjerne at man er skeptisk. Eller hvis noen sier til deg, til deg 'ikke vær så kritisk', så betyr det gjerne 'ikke vær så negativ'. Men her på universitetet så bruker vi ordet kritikk på en eh, litt annen måte. Her oppfordres man til å være nettopp kritisk. Å være kritisk når man studerer, handler om å være litt ekstra nysgjerrig i grunnen. Og det er jo litt det forskning også handler om. Det handler om å stoppe opp ved teksten man leser, spørre seg sjøl er dette riktig? Kan jeg stole på denne informasjonen? Hvis du er uvant med å lese tekster på en kritisk måte, kan det være en god idé å øve seg litt på aviser eller blogginnlegg, eller litt eh, mer enkle medier. Der er gjerne påstandene eh, veldig tydelige, og det er lett å se hva, hva som er målet med teksten. Eh, et eksempel kan være blogginnlegg som forteller om at vi er en hel generasjon som vokste opp uten sykkelhjelm. Det gikk bra med oss. Derfor er det bare tull å bruke sykkelhjelm, f.eks. En kritisk leser skal da tenke at hm, OK, det gikk bra med deg. Gikk det bra med alle? Finnes det tallmateriale f.eks. som vi kan gå inn og belyse akkurat dette nærmere med? F.eks. Eh, med andre ord eh, personlige kommentarer og synsing Eh, er sjelden eh, gode, god argumentasjon i en tekst. Og dette finner man ikke i vitenskapelige tekster. Man skal iallfall ikke finne det. Der skal argumentasjonen bygges opp av forskning, både din egen og andres forskning. Derfor er det så viktig at man mestrer kildekritikken når man er student. For hva slags kilde man velger, sier litt om din faglige kompetanse. Når sensor leser eksamen eller arbeidskravet ditt, så vurderer han eller hun nettopp kilden du har valgt i teksten din. Og tenker forhåpentligvis hm, dette er en student som har eh, gjort seg godt kjent med kildene for faget, og gjort et utvalg som er relevant for problemstillinga. Å velge riktig og relevant informasjon er med andre ord en veldig viktig eh, akademisk ferdighet helt nødvendig, faktisk, når man ser på hvor uendelig mye informasjon som finnes der ute. For å være på den sikre sida så bruker vi å anbefale både studenter og forskere å benytte seg av informasjonskildene man finner på biblioteket. De fleste bøkene og journalene her hos oss eh, har vært gjennom en streng kvalitetskontroll. Store forlag som Cambridge University Press og Det norske universitetsforlaget publiserer nemlig ikke hva som helst. De lar fagfolk sile informasjonen de publiserer, slik at du og jeg slipper å gjøre den jobben. Når det er sagt, det er ikke gull alt som glimrer i vitenskapelige tekster heller. Det finnes forskning som er utdatert, forskning som er ensidig eller har forutinntatte holdninger. Det finnes forskning som er kjøpt og betalt av industrien. Og i noen tilfeller finnes det forskning som er basert på juks og fanteri, på fabrikerte fakta og som slett ikke er basert på de metodene man forventer innen akademia. Med andre ord, det er opp til deg å tenke sjæl, som det heter i sangen. Det, til syvende og sist er det du som må koble inn hjernen og tenke kritisk. Det fine er at jo flinkere du blir til å tenke kritisk og analysere tekster, jo mer forstår du. Og jo mer du forstår av struktur og oppbygging av vitenskapelige tekster, jo, mer, jo flinkere blir du til å skrive sjøl. Og da er du kommet langt i å lykkes, både på eksamen og i læringsprosessen. Og det er jo nettopp derfor du har valgt å studere, er det ikke, er det, ikke det? Eh, så med andre ord, mottoet for denne delen er 'tenk kritisk'. Lykke til.